Jangan di paling paling. Ya, ya. Yang ngeling kelas 1 SMP minum sampai seterusnya. Kami Paling pala nu Eka sama minum Yang takon. Nak jalan coba jangan sama malu-malu. Mado ya minum milu sih minum kadang-kadang timpang tuh minuman kita ikutin aja iya. ikutin aja terus parah kadang anggur Seneng teman minum kita oh, pulang Coca Cola. Kemudian bukan besok. Gitu. Kopi Coca Cola. Lakur. Eh, pun ngumpul lah, ngon cadangan. jangan minum masih minum dom minum pesikri gitu ada pangidang nahan pangidang ngeluah ngutah dia ngeluah ngutah uwe uwe ngajak bak mau kajak aja lo ngontol jak minum kudokan itu sing makat metein minum minum kan itu pas kambing itu dagang si goreng duluan itu kurang ada minum kurang minum itu ada ke kafe nyelak sampai jam kadang-kadang sampai jam satu jam merah jam kudo dan tuh tawa kadang-kadang sih kadang teler lo anak sendiri ya memang gitu karena saya ya saking sibuknya itu gimana namanya sopir gitu nah ya maunya sih ingin lah ya ya ketemu ketemu tapi jarang deman dari kampung ada di kota ada apa deman ramai di kampung banyak minum banyak ngali angkat angkatan tuh deman kos kosan cerutu nih rek rean kan tuh balapan. Bawa aja di balik Jerman, Menol, angkatan, balap balapan. Pas minum dia bayar puluh botol arak, kalau bawa tubuh tidak masuk, mabuk tuh. Ingat ya ne malu ni wek-wek agak renguang, diajak uyang. Dipagah malu dong ingat mana, kena berat semangat. là luôn anh cháu ấy ở à, đâu đâu mà vội đấy lên em Hey, kalau bahannya itu, orang minum itu pasti karah negatifnya banyak. Ya, misalnya uh, bikin berwarna gitu kan. Kalau sekarang lain, kalau sekarang orang minum itu just for fun. Gitu. Iya, iya, oh, mana Mana yang kalau minuman yang awal itu ya semuanya merusak dan mana? tapi yang mana yang kadarnya lebih sedikit ya itulah cuma untuk apa istilahnya penghangat ya kalau sekarang itu satu pengaturnya dari segi fisik kedua uh, kalau kita sudah terkena alkohol pasti negatifnya itu lebih banyak gitu kedua juga masalah materi. Tapi walaupun apa alasannya sebaiknya stop alkohol. kalau saya minum tak beliin enak lagi biar dia mabuk gitu ya, biar mabuk sekalian yuk kita minum oke okay?